Hola a toda la comunidad de Bitcoin Cash y demás personas que nos siguen en estos videos de Bitcoin Cash es dinero. El día de hoy me encuentro con... Gabriela Bermúdez y vivo en Caracas. Aquí estamos en la bella ciudad de Caracas educando acerca de Bitcoin Cash. Ya Gabriela tiene su billetera de Bitcoin Cash que la descargó previamente y bueno, nada Gabriela, nuevamente te explico qué es Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es dinero, es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran, que te sirve para pagar productos, pagar servicios, hacer envío de remesas, hacer donaciones. Lo que puedes hacer con el dinero es muy similar al dólar, a los bolívares, solo que es totalmente descentralizado. Puedes hacer transacciones libres de censura como desees. Ok. Bueno, Gabriela, vamos a revisar una parte muy importante porque si bien es dinero libre, es dinero descentralizado, es dinero que está bajo tu responsabilidad. Es decir, si en algún momento pierdas tu billetera, está bajo tu responsabilidad poder recuperarla a través de la frase de recuperación que la vamos a encontrar por acá. Le vamos a dar a la tuerquita que está en la parte inferior derecha. Vamos a seleccionar respaldo y seguridad y copia de seguridad manual. Acá abajo no, acá abajo, cancelar. Copia de seguridad manual. Exactamente. Ahora vamos a seleccionar mi billetera BCH. Lo que vas a encontrar allí, Gabriela, porque eso no lo puedo ver yo, ni ninguna otra persona, es tu frase de recuperación o llave privada. Esto te va a permitir, esto, esto representa, quiero que lo entiendas, representa el control total y absoluto de tu billetera, de tus fondos, de tu información. Por eso no la puedes compartir con terceros, porque pues vas a perder tus fondos. Y por eso es que la tienes que resguardar desde el primer momento en que descargas tu billetera. Nosotros recomendamos las PAS, para todos ustedes los que no saben, pueden descargar las PAS para resguardar su frase de recuperación. Y si en algún momento pierden su dispositivo, vamos a hacer lo siguiente que les voy a mostrar a continuación. Te vas al principio. Vamos a suponer, perdiste tu teléfono. Qué broma entonces descargas en otro dispositivo nuevamente tu billetera. Le vas a dar a la opción añadir e importar. Ves que tienes dos opciones, agregar billetera e importar cartera. Si te trata de recuperar una antigua billetera, ¿cuál de esas opciones crees tú que debes seleccionar? Importar cartera. Muy bien, Gabriela. Fíjate que ahí te pide introduzca su frase de recuperación. Ok Quiero que sepas, y todos ustedes también, que la única manera de poder recuperar su billetera, si en algún momento pierden el dispositivo, es a través de la frase de recuperación. No existe otra forma. Esta es la única manera. Entonces resguarda muy bien tu frase de recuperación, no le hagas capture, no es lo recomendable, Si no, pues resguárdala apenas termine este video, que te sientes, puedas anotarla, descargar las PAS, resguárdala de manera segura, ¿sí? Ok. Ok, Gabriela, vamos a la parte práctica. Fíjate que acá tienes dos opciones. Enviar y recibir. Yo voy a abrir mi billetera para enseñarte la primera opción, que es la de recibir. Le vas a dar la opción de recibir. Y yo voy a, darle a mi teléfono la opción de escanear código QR. Escaneo tu código QR. Pongo un monto, continuar. Envío. Cuéntame, quiero saber tu impresión acerca de este primer momento estamos en vivo y en directo. Esto, esto es la primera vez que Gabriela recibe una transacción de Bitcoin Cash en su billetera. ¿Cómo crees que fue en comparación a lo que has vivido toda tu vida con respecto a otras formas de pago? Bueno, me parece bastante rápido y eficaz de una vez. Fue inmediato. Lo mejor de todo, Gabriela, es que la tarifa por transacción es menor a un céntimo de dólar. Por eso es que Bitcoin Cash es para todos porque es económico y te permite pues comprar, hacer transacciones pequeñas, transacciones grandes y bueno, pagar con Bitcoin Cash de manera inmediata y muy de manera muy económica. Para el tema del envío de remesas es una maravilla, pues no tienes que pasar a través de tantos intermediarios para hacer una transacción, pues para un familiar o un amigo al que le quieras enviar. Y tengo una duda, ¿y puedo recibir Bitcoin esto? Eh, desde afuera. Bitcoin Cash, claro, por supuesto. Si alguna persona que tú conozcas maneja Bitcoin Cash, tú solo le tienes que compartir esto, métete otra vez en la opción de recibir. Vamos a seleccionar la dirección de wallet que está justo abajo del código, acá. Eso que ves, le vas a dar copia de eso. Eso es tu dirección de wallet. Por decirlo de alguna manera, es como tu número de cuenta de Bitcoin Cash. Tú al compartirle a una persona que te quiere hacer envío de Bitcoin Cash, solo tiene que copiar tu dirección de wallet en su billetera, poner el monto, desliza y listo. Claro está que la billetera funciona en línea, es decir, con internet. El, la calidad del, envío, la transacción, va a depender de la calidad del de el internet. Entonces, si tiene buena conexión a internet, seguramente va a llegar de manera inmediata como pasó el día de hoy. Okay. ¿Y mis amigos pueden tener una billetera? Claro, por supuesto. Pueden tener esta billetera en sus teléfonos. Ellos pueden descargarla de la misma manera que lo hiciste tú y pues sencillamente si ellos quieren, por ejemplo, comprar Bitcoin Cash, ellos pueden ir a localcryptos.com y con bolívares comenzar a resguardar su dinero en Bitcoin Cash y enviarlos a su billetera y pagar en comercios, por ejemplo, en discover.cash es un directorio donde se encuentran todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Anoten, discover.cash. Ahí van a encontrar todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago y pues a los que pueden ir sin ningún problema a pagar cualquier producto o servicio, escaneando, poniendo el monto y listo. Ok, y referente a mi frase de recuperación, ¿cómo la obtengo? ¿Me la da de una vez? Exactamente como lo hiciste ahorita, te vuelves a meter en los ajustes en mi billetera BCH y fíjate, ahí te da respaldar y seguridad. Es muy sencillo. Ahí la vas a tener a la mano en cualquier momento que desees buscarla, metiéndote en ajustes, en respaldar y seguridad, eh, copia de seguridad manual, mi billetera BCH y vas a obtener tu frase de recuperación. Ok. Entonces, bueno, Gabriela, no sé si te queda alguna otra duda. No, todo clarísimo. Es una aplicación bastante segura y me parece bastante rápida a la hora de recibir y enviar dinero pues ahí ustedes lo vieron, fue aquí, descargar la aplicación, hacer el envío, recibir, todo muy sencillo. Les recomiendo que vivan la experiencia de tener su billetera de Bitcoin Cash y pues nada, construyan su prosperidad con Bitcoin Cash.